好，在呃，我们现在的话，哈，就是如果说你们有网络的话，你们可以大概了解，或或者是你拍一下这个呃照片，就是这个网站 aborton.com，aborton 就是 a b l e，是 aborton，aborton 就是去完成一件东东西，abort to aborton，去完成一件东一件一件工作，一个音乐什么什么之类，就是他们的这个这套软体，他们是在德国哦，德国的那个柏林那边。 所自己开发制造，那它这这套软体本身就是叫 a b o r t o n Live，就是顾名思义，就是让你去完成一个你想象中的现场演出的方法。哎，所以这套软体它也可以现场演出。那那现在这个网站是 a b o r t o n c o m 去到这个网站之后啊，这边有个叫 Try l i f e for Free，严格来讲的话，大家下载这个东西可以免费试用三十天的。 那三十天过后还是可以用啊，只是不能存档也没差。你们现在你们现在大家都还在学习软体，所以不用存档是 OK 的啊。所以我觉得你们可以去下一下，因为今天我们最主要教的是用这套来做 EDM 的东西。我的歌曲我玩这套玩十年了啦，很好用，超好用的。所以这个 Try l i f e for Free。那另外的话，这边就有有一个下载。 它有六十四跟三十二 bit，那严格来讲的话，就是新电脑跟旧电脑啊，你们就是用三十二 bit 好了。如果说你们电脑比较比较新的啊，然后要不然要不然就是你们的系统配备比较强的，可以用六十四 bit。建议啦，建议你们就是用三十二 bit，才不会有一些麻烦。啊，我自己是用六十四 bit。六十四 bit 就是说它跑了记忆体会可以一次瞬间启动很大的记忆体，比较。 稳定也比较不会宕机。按严格来讲，这要搭配要要你的系统要新的系统要少量资源就是四 P。差 P 应该都是三十二。然后关于这套软体的那个注册方法哦，其实呃你们没有注册也没关系。那这套软体的话，那我这边有个呃登录，你们自己可以尝试着登录看看。 哎，那个我们那个同学这边要签名一下。这边有个呃登录跟注册，你们有空可以登录注册一下，这样子你们做的档案就可以存档。注册，email，密码，然后你的姓姓名，还有你的国家，建立账户，然后你就可以。 去启动这套软体。A 一、二、三、四、五。所以现在基本上大家都有装软体，对不对？没有装软体，请举手一下。没有装的，都有了。OK，好，酷。 那我们现在哈，我们的部分的话，我们今天大概有会会会会有两个系两个系列，一个就是 Audio Track 跟 MIDI Track。什么是 MIDI 讯号？MIDI 讯号有没有人知道？什么是 MIDI 讯号的？知道 MIDI 讯号的朋友请举手一下。OK，好，呃，那个伟汉，什么是 MIDI 讯号？哎，伟宏，对对对对，我讲一下。 画东西，然后电脑读出来，然后它才能发出声音。这是专门给电脑读的语言。我讲的这么专业，让人家觉得吊很的。OK，对啊，那还是讲的没错。OK，谢谢。好，那那个 MIDI 信号就是说我可以透过我的 keyboard 啊，钢琴键盘，然后去弹奏讯号给电脑，然后电脑去发出音色，发出电脑里面的内建的音色。 midi 讯号，那如果也可以透过像这种打鼓垫配的 pad 配的，就是打鼓垫，用手机手去敲打那种 midi 的控制器啊，或者是打鼓垫，然后给它控制器会负责传送刚刚那个 midi 讯号，刚刚讲的 midi 讯号到电脑里面，然后电脑会发出内建的音色的声音，叫做 midi 轨道。所以我们现在最主要就是呃，我们会选的东西是 midi 讯号编曲的东西用的比较多，还有一个叫 audio。 Audio 就是声音，我录的声音也叫 Audio，然后麦克风所录进去的声音也叫 Audio，然后我用 M P 三音乐或者是我创作的歌曲丢到我们这套软体里面也是 Audio。OK，好，那我们现在的话，我们 MIDI 的话，我们留着下次讲。我们今天要讲 Audio 的部分，第一个，呃，如果大家都已经安装好的哈，你们大概先了解一下，这边可以建立呃 MIDI Track 跟。 新建 Audio Track 跟新建 MIDI Track，那我也可以把新建的 Audio Track 跟 MIDI Track 它删除。音色的 MIDI Track，音色 Audio Track，点选 Delete 它可以删除轨道。然后复原的话是 Command 加 Z，Command 加 Z 就是可以复原，Ctrl 加 Z Windows 就是 Ctrl 加 Z，OK。 好，那在呃，我们的 audio，我们要干嘛呢？第一个，在不能 live 它的选单，我把我画面变大一点。Look view，OK，Look view，OK，在左边的话，这边的选单最主要的哈，我们从呃上面就是一些音色，然后哈鼓组。 啊，乐器、声音效果器、啊，midi midi midi 效果器跟 mix for life 的，就是外挂层次的一些东西。哦，clipper。OK，我们先从 p a r k 开始来讲起，在上面的话，我先简单的帮大家做一下笔记，哦。 呃，OK，我先做个笔记一下哦，因为大家可能会对这个地方它是呃，柏林 live 最重要的，可是大家却又不懂，所以我简单的带过一下。等一下我们会讲，先讲那个那个 audio，s o u n d s 是音色，音色库，d r u m s 五组。 我现在讲的就是这个地方哦，然后你们如果不懂英文，就要趁这个机会赶快读啊，因为英文呢，如果你会的话，不管对你做任何事情都很有帮助。我跟你跟大家讲，我英文超差的，非常的差，可是就是因为一直摸一直摸，所以我英文对这套软体的英文呐有变好一点。i n s t e n t s E R 六二点 i n s t e n t 再来一次 audio。 Audio effect，然后在下面一个叫 MIDI effect，讯号效果器 MIDI effect。 叫做哦，嗯，乐乐剧，旋律或是呃。 Clip，它是一个音乐的乐句，有可能是唱歌的啊，有可能是吉他啊，有可能是旋律啊，有可能是节奏。Clip，嗯，Plugin 跟 Max for l i f e 都是属于外挂程式。OK，采样。 我们讲声音档案哦，声音档案，采样就是声音档案。比方说，我现在把声音录下来，这个叫声音档案。sample，或是，或者是一个音色，声音档案部分。音色库，我现在再复习一次。音色库这边有一些 sound，然后里面有一些音色。OK，我先讲。 会比较快一点，因为我现在是大概来介绍这套软体的粗略的方向。然后鼓组，就是里面鼓组，鼓组，然后乐器，就是 instrument，就是这套软体里面所有拥有的合成器啊乐器。 那你会发现乐器跟这个音色库里面的东西好像很像，因为他们本来就是很像的东西，只是它的分类方法不太一样。因此，我们它就是以这套软体的呃乐器来做分类。那 song 就是以音乐的音乐的架构来做音乐，可能是你你需要的可能是主旋律，你就可能找 song，或是你需要可能是一个 pad，是那种背景音色，那种嗯，就是一种比较飘的一些东西，就可以来找 song 里面。 然后 audio effect 就是比方说我讲一一个声音好，我讲我讲话，它会帮我做效果，叫 audio effect，属于声音效果器。然后 midi effect 信号效果器，OK，Max for life 就是外挂，Plugin 也是外挂，然后 Clipper 是音乐的乐句，然后有可能是个旋律啊、节奏或 loop。OK，我们先来看一下呃 Clip。 点 c l i p 的话，应该会有很多类似这种东西。 你知道 clip 里面就是一些乐句啦、节奏的一些东西，clip 啊 samples，sample 就是呃录制的一些 MP3 档、web 档案、MP3 档案都是在 samples 里面，所以呃。 sample 就是呃采样啊，或者是 web 档案，W A W A V 采样，或者是 web A B 三这个都是属于 sample。clip 音乐乐句、节奏或者是旋律。然后再来的话就是呃 p a r k 这个封包。 封包就是一些官方所提供的素材。OK，官方所提供的素材，parks，封包。好，那先要给大家跟大家互动一下，就是就是 parks。我们现在看到 parks 里面会有一个预设的，叫做 Full library。 您的 Parks 里面会有个资料，会有个资料，就会一定会看到一个 Core Library。Core Library 打开会有个 Clip。按电脑键盘的上上下下可以去移动我的我的我的位置，然后左右可以去关闭档案夹或是打开资料夹。打开资料夹按右，然后按下要听这个是什么东西，按左右的右。 你们会看到一个叫做 Core Library，在你的 Park Park 里面 Core Library，然后现在到 Clip 里面 Core Library 里面有 Clip 资料夹，要把这些你喜欢的音色，把它丢到你的 Audio Track，丢到 Audio Track，然后可以你可以把它一个一个丢出来。Audio Track 不知道怎么开启 Audio Track，这边有音色的 Audio Track。 可以把它丢出来，到你的 O D O 轨道，然后去播放它。然后，如果你们有戴耳机，就拿出来，这样听听听起来会比较舒服一点。有啊，有戴耳机就尽量拿出来。这声也是谁的？谁的？啊，哦，你。两米装。 好，你们先试试看看哦。把那个 Park 里面有个那个 Cool Library，然后里面有 Clip，然后再把这个里面的喜欢的音色把它拉到 Audio Track。 空间不足哎，八百都不够，要一 G 出头。我已经删掉三 G 多了。删掉三 G 多了。那你，已经删删掉三 G 多了，你没有丢到垃圾桶吗？丢了。丢垃圾桶清干净吗？哦，还是我好，我再删一次。哦，o k 好。还是你要帮我删，都在这里。我帮你清好不好？这个宝贝。嗯。 我现在全部都在垃圾桶，我清掉全部都不见。哦，好好好，那我可能没有删掉。啊， <laughs> 给你删好了。繁体，繁体。 好，我现在的话就是我们出了丢那个 clipper 出来之后啊，这些所看到这些东西都是 clipper。那个绿色代表正在播放中，然后按暂停，四方形的，它一个轨道，这个叫一个轨道，一个 audio 轨道，它只能播放一个声音素材。那按三角形，它就就是执行播放。我如果要让这个声音停掉，我就必须要按四方形，它就停掉。 那我也可以用呃，选取这个空白地方，它就有一个蓝色框框。我也可以，就是我可以切换上电脑键盘的上下左上下左右去切换我要播放的 c l i p 好按 Enter，然后按四方形是暂停，四方形是暂停。如果说你没有地方空间跟让你按四方形啊，你就可以按这个这里有个四方形暂停。 三角形是播放，然后四方形是暂停，然后一个轨道只能播放一个 c l i p 一个声音。 OK，好，现在播放 clip 之后，就是四三角形是播放，然后四方形是暂停。那接着我们来讲下列会用到，比方说播放，最后音量大小，下面音量大小可以调整它的音量，可以把音量变小声。OK，然后是改成锁声道。 右声道、左右声道，呃，效果器，所以这边会有一些效果器可以用。A 跟 B 就是效果器。那如果 A 跟 B 不知道怎么开启的，这边会有个叫做 S 跟 R，可以开启它的 A 跟 B 这个功能。 S 跟 R，R 是这个 Return Truck，专门送效果器的。Return Truck 又分 A 以及 B。OK，那像比方说，我现在播放这个 Clip 好了。 我可以做单独、单独的播放独奏，S S 是独奏，蓝色的就代表这个轨道是独奏，独奏。我可以把我的轨道声音关掉，按这个黄色的，这样子把黄色按下去，它就不会播放。 大家试一下这个功能，时间交给大家。 Good. 是用苹果吗？哎。 哎，魏宏，你是不是有那个 USB 里面有苹果电脑的？可不可以借他一下？伟善，你这边哎没事，你这边也没有对？你的身体在我这边，可是你的身体好慢，很慢。你要先借他的。 我们来讲一些呃比较基本的一些东西、一些观念哦。混音器啊，混音器就是这个东西叫做混音器，包含音量大小啦，还有包含左右声道，这叫混音器。然后它包含混音器可以让所有的轨道进行独奏、solo，或是把轨道进行关闭，这就是混音器。混音器就是 mixer。 Mixer 的开头叫 M，所以这个地方会有个呃它的显示跟隐藏，把它隐藏起来。所以这个 M 是 Mixer 左右声道，好音量大小，然后轨道开启或是隐藏，或是所有轨道进行独奏，所有轨道选择其中一个一轨来进行独奏。 然后下面这个是录音，OK，是 Mix 上面有的功能。那另外的话，这个叫 S 传送效果器 Send 传送效果器，把声音传送到效果器轨道，传送到 R。 所以这个是 return track，return track 它里面就有效果器，然后把这个效果器进行独奏，所以它就会只听到效果的声音。我把独奏关掉。OK，这做最主要是透过这边来传送效果。所以把它关掉，效果声音就不见了。那这个是音量大小。 传送效果器传到效果器那边的音量大小。OK，混音器是 M M I X E R。 哦 p e n 左右声道，S 是 Solo Solo 是独奏。那这个一二三四这个数字，就是代表轨道的开启或关闭。 然后最下面就是录音，OK，然后 send，send 就是传送，传送效果，return。 Return 轨道它本身就是一个效果器的轨道，所以传送效果 Send 传送效果去哪里？Send 效果器把它 Send 去它的 Return Track，Return t r u c k 本身就是一个效果器的轨道。 所以 send 的功能，它的显示跟隐藏；return t r u c k 的显示跟隐藏。好，那再来的话，audio 的部分，我们刚刚讲到，三角形是播放，四方形是暂停。我可以用电脑键盘的去让它播放。 暂停，OK，他会去读拍子，你会发现他启动音乐跟关闭音乐的时间都还蛮拍子都还蛮准。 个地方啊，这个地方就是它是暂停，它是四方形嘛。我们现在这边有一个叫做呃 session 的，我们可以从这边来播放。它播放的时候，它会将这个属于它同样一列的白线的地方的 clip 让它们停止播放，就会启动这两个四方形的意思。当我按下去，你会发现这个三角形就会不见，绿色三角形就会不见。 好，我先按下去哦，绿色三角形就不见哦，一二三按，OK，绿色三角形就不见，它就会去呃播放这两个暂停功能，OK，那我也可以透过这边一次来播放两个鼓组跟鼓组跟旋律之类的。好，暂停，OK，所以这是可以同时启动两个 Clip。 那另外的话，就是要让大家去玩看看，就是说这边有个 n o w 这是 d o w n 我们可以去启动我们的呃 Clip，用不同的拍子，因为我们刚刚在播放我们的音乐的时候，它它的拍子都会被限制住，限制一个小节啊，它被限制住，因为它这边的话，它的呃对拍功能在这边，对拍的机制，一个小节，两个小节，四个小节，八个小节。 然后二分之一拍、四分之一拍、八分之一拍、十六分之一拍、三十二分之一拍，那我现在用 none，我可就可以呃用自己的拍子。 你就可以用用自己的呃节奏感去控制这个 clipper，所以这个地方我把它改成 now，改成改成 now 之后啊，它本身它就会会用就会受你的播放跟暂停，用你手的速度你可以去控制它。但我手要按钮我电脑键盘的 enter，它会去播放。我选择我的格子 clipper，然后按 enter，然后再选择下面这个的暂停之类的。 大家试看看好不好？ 我我有个地方没有讲的很清楚哦，我先把这边这个地方用浪。 那我就可以去，呃，我先选择我的空白的地方，空白的地方，这叫 slot。那我可以用我电脑键盘上上下下去控制它的位置，上下左右控制它的位置。然后我选到我想要位置之后，我可以用我的电脑键盘的 enter 去很快速的播放这个 clipper，它完全不会受到你的对拍影响。那这个 none 就是不对拍的意思，所以我现在用不对拍。 所以就是可以用我的手去 enter enter enter 去启动它，然后可以用自己的手感去用不对拍的方法去启动它。那如果说你节奏感不好的，可能会这样子，就是比较拍子听起来比较凌乱。那如果说你如果觉得这太难了，你可以用十六分之一拍或八分之一拍，拍子就会很准确，都是在十六分分之一拍上面。 那八分之一拍，OK，像它就可以去用你想要的拍子去启动 Clipper。 十六分之一拍，八分之一拍，四分之一拍。OK，呃，这个地方的话，哈，它这个呃显示四分之一拍哈。我们先来看一下，这显示四分之一拍，对不对？那当我去播放我的手，用我的手指头去启动它。我们先把把 Focus 放在这个地方。 现在所选取的地方，所选取的地方，它的宽度大概就是四分之一拍的宽度，因为我拨再怎么快，它还是就是在这个框框里面而已。这是四分之一拍的长度，所以这个是四分之一拍的长度，四分之一拍的长度。那我现在把它用十六分之一拍，然后播放它。 OK，所以这个要代表十六分之一拍，然后这里八分之一拍。OK，所以这个地方代表八分之一拍，因为我按再怎么快，它就是会在对限制在八分之一拍以内。好，一个小节，所以这个是这个。 宽度就是一个小节。 最贵的，一般的，还三三年跟四对对对对对对年，对三年一你懂对，可是我不是很懂这个到底是么，就是的三十二十六，O.K. 三十二跟十六。对，三十二分一来差。O.K. 我现在，现在我来讲一下有关于拍子的部分。我先把这个 clip 放大。我们现在，呃，滑鼠在这个地方，我们可以去。 放大我们的波形，跟把我们的波形缩小。滑鼠移到上面这边是什么？是数字嘛？对，一是什么？二是什么？三是什么？一定不知道嘛？对，一个小节，两个小节，三个小节，第四个小节。从第一个小节开始，第二个小节开始，第三个小节开始，第四个小节，对不对？OK，小节，这是它的它的这个乐句，它的小节的位置。那。 黑色就是波形啊，代表这个鼓声的波形。那我们可以放大缩小。当我滑鼠移到这个地方的时候，你会看到一个它好像一个手拿一个圆圆的东西，是什么东西？拿一个圆圆东西是放大镜嘛，对不对？放大镜。然后当我大拇指我就可以把它按压，然后按滚轮上下，可以放大缩小。OK，我可以比方说，我可以在我要的地方去做放大缩小。 也放大缩小。那接着的话，就是说，比方说，我先把它放大好了。我先来介绍一下哈，这个叫做，这个叫什么？黑色。现在这个，我现在选取这这根这种东西叫 loop bar。loop loop 就是一个旋律，滴滴咚咚，滴滴咚咚，滴滴咚咚，的，是一个旋律不断回圈。 Hello, Hello, Hello, Hello, Hello，是一个 loop, loop, loop, loop，它是一个不断的重复播放，重复播放。这个功能是重复播放的范围。那这个地方这边有个 loop，开启跟关闭。loop 的开启跟关闭，OK。那我们这边有一个叫做 length，长度，长度，就是长度。这个 loop 它会多久做一次回播？做一次重复播放四个小节。 四零零代表四个小节，会做一次重复播放。那把这个四个小节，比方说，我把四个小节变成一个小节。OK，你会发现这个如果变短，这个叫一个小节。我现在播放它，所以你会发现它只播放一个小节长度而已。那我再来修改它，一零零，我把它改成零二零。 它会播放两拍，这叫两拍，然后把零二零改成零一零，四这是四分之一拍，四分之一拍，四分之一拍是这样子的宽度，零二零一零我把它改成零零二，这叫呃八分之一拍，八分之一拍是这么长，这个叫八分之一拍，八分之一拍的长度，OK。 然后四分之一拍就是这样子，四分之一拍。所以当我们在修改这个拍子部分，你会看到这边有，会有它有它有格线，格线就代表就是我们的拍子。我用三十二分之一拍，三十二分之一拍就一点点而已，最小的单位是三十二分之一拍。三十二分之一拍两个加变成一个就是十六分之一拍，十六分之一拍两个变成一个就是八分之一拍。OK。 然后两个八分之一拍就等于一个四分之一拍，OK，呃，一个小节的长度在，这个为一个小节，所以你看到这边有个格线，对不对？这里有有一条线，一个一条线代表这个 loop 一个小节会有呃为一个单位，它的格格子，它的 grid 一个小节为一个单位。 OK，一个小节为一个单位。那我现在用二分之一，你会发现一个小节就变成一半哦，一半，一个小节的一半，二分之一。所以一个小节把它拆成两块，就是二分之一拍。把二分之一拍长度是这 o k 它的故意，它的那个斜线就是这这这个位置。那我现在把二分之一再改成四分之一，OK，你会发现它的这个所选取的地方，它又变成一块了。OK，所以这个叫做。 这个叫做这个叫四分之一拍，四分之一拍。那你看一下我剩四分之一拍，再加四分之一拍，再加四分之一拍，再加四分之一拍，四个四分之一拍组合成一个小节，二到三代表一个小节的长度，OK。然后八分之一拍，刚刚四分之一拍是这么长嘛？一半就是八分之一拍，十六分之一拍就是这个长度就是六分之一拍。 就是八分之一派的一半就对了，八分之一派十六分之一派，OK，然后再三十二分之一派放大才看得到，三十二分之一派是三十二分之一派的长度。我们来看一下哦，再来讲一些东西，比方说像是呃四分之一派哈，四分之一派，我把我的 loop 拉到四分之一派的时候。 等一下，等一下。所以这个是四分之一派。我把这个四分之一派，你们这个一个小节，它有四个等分，一个小节有四个等分，叫四分之一派，对不对？那我把一个小节四个等分，我再加一个叫做 triple g r e e 最后一个叫 triple，所以下面有个 triple g r e e t r 柜如果给我打开之后，你会发现一个小节它变成了，呃，变切成三片，然后又三片，又三片，对我把它放大一下，比方说我用呃二分之一，你会发现一个小节它变成三片，一个小节有四拍嘛，可是当我切成 Triple 的时候，一个小节变三拍，这叫呃 Triple 三连音。 三连音，啊，吹个棍。OK，我现在呃来一个棒，叫做一个小节，一个小节有几拍？ 一个小节等于四拍，那四四拍有个有个写法叫做一斜线四四分之一拍。那一个小节等于四拍了，然后就等于四个四分之一拍。好，我现在把它写，比方说这个一斜线二，叫做二分之一小节。 二分之一小节等于两个四分之一拍。二分之一小节等于两个，二分之一小节等于两个四分之一拍。四分之一拍等于两个八分之一拍。 两个八分之一拍加起来就是一个四分之一拍，一个八分之一拍等于两个十六分之一拍，一个十六分之一拍等于两个三十二分之一拍。 OK，这个其实你们都大概看一下就好了，因为这种多看几次、多看十次、多看二十次、多看一百次，你就会了。我一开始其实我也不会这个东西，但是后来慢慢越来越熟练才会的。所以其实呃，拍子很重要，可是就慢慢学吧。所以我们刚刚这边有 triple G，r 所以你看哦，这个是一个小节，它有三拍，一个小节变成三拍，因为它是 triple G。r 我把 triple G r 的功能关掉，所以。 那这个是二分之一小节，二分之一小节，所以你看这边就是写着二分之一小节。我先用四分之一拍一个小节等于四拍，OK。所以这个是属于呃拍子的单位。好，那现在的话就是，就是我要跟大家讲一个东西，在最后面的部分。 OK，我现在在这边的部分呢，比方说我现在呃播放 Clipper，我们要做什么样的事情？我们先按 Tab，电脑在 Abode Life 的界面上按 Tab，你会发现它有两个界面，一个是横的，一个是直的。OK，在这个地方的话，我可以录制我的 Clipper，我可以按我的 Recall。 当我按绿扣之后，你会发现这边就是它会一直在播放，所以我现在可以去播放我的 clip。现在把我用浪好了，它会把我现在的东西复制下来。 所以，我刚才已经把我的呃，我刚才已经录成一首歌曲，所以在按 tab 就会看到这个 arrangement。那如果说不按快速键，这边可以切换。这个这里可以切换，一个是编曲界面 arrangement，一个是现场演出 live 界面。好，那我刚刚把这个东西录下来，你就会看到呃，我刚刚刚刚播放的东西，它就变成灰色的。 灰色代表说它就是会显示给你看，还不能使用，哦。所以我要把这个橘色打开启。橘色开启就是说它把会把这个界面暂时呃所有的 clipper 都把它暂停掉，会以播放这个界面为主。这个叫 arrangement 界面，这个叫编曲界面，啊，这个是现场演出界面。 Arrangement 编曲界面，然后 session 现场演出，OK，session 现场演出，然后是 Arrangement。好，我在这边有个三角形，这边打开的话，它会有一些说明。比方说，我现在滑鼠移到这个地方，下面就会写说这个是什么东西。所以我现在滑鼠移到这个地方，它会显示这是 session 界面，session view，然后这个叫 Arrangement view，Arrangement view，它这个 Arrangement 的界面。OK，那。 呃，所以我现在按橘色的，它就会我刚刚所录制的东西，它就会变成呈现不是透明的，所以我们可以在这边播放，这是我刚刚录的哦。 所以它会把你刚刚的呃，在这个地方播放的呃模式，把它记录在这个 arrangement。那先决条件是是在你要启动这个 record，你要启动这个 record。好，大家可以试看看，不懂的可以举手。